Unahisi tunahitaji watu kama wakina Mwijaku kwenye industry ya filamu na muziki au tuwapunguze kidogo? Naomba nimalizie kwa kukuambia na hapa namalizia, sitaongea tena. Hatupo hapa kwa ajili ya kumsema Mwijaku, hatupo hapa kwa ajili ya kumsema Bawalevo. Hao nao ni watangaza nchi yetu, kila mmoja anatangaza nchi yetu kwa njia yake. Mmoja anatangaza nchi yetu kwa udambwi, udambwi mnaita, umenielewa eh? Kwa hiyo mkianza kusema kwamba huyu hivi huyu hivi, tunakosea sana. Mi katika mtu namsifia aliyejiamua kujitanguliza mbele ni Mwijaku, ni Baba Levo. Wamesoma, wamefanikiwa, lakini wameamua kwamba kukaa kwenye site A na wamefanikiwa. Dadangu, elimu na hekima sio baba mmoja. Hekima kwanza, elimu inakuja. Asante. Mimi nimesema nime, nime kwamba Chawa, unapomzungumzia Chawa Unapomzungumzia chawa chawa, nimemaliza. Unamsusia nani? Anko, hapo uliposema watu binafsi, sekta binafsi ni fursa kwao, hii ilikuwa ni moja kati ya vitu ambavyo ulivipanga kipindi kile ulichochaguliwa kuwa msemaji wa wasanii? Ndio vitu nilivyovipanga na tungekaa mezani, lakini nishukuru wizara chini ya Dokta katibu wetu mkuu Ayub amejitahidi, BASATA imejitahidi, naibu waziri amejitahidi sana, waziri husika. Tufike mahala tusiamue kususa, tuamue kuungana kwa ajili ya kujenga. Hmm. Tusijenge usanii mpaka kwenye kwenye vitu muhimu. Tungekubaliana na hili lingekuwa mwongozo tungejenga, lakini ona Mungu alivyokuwa na maajabu yake, pamefurika. Anko, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wako karibu sana na wasanii, na kama unavyosema mwenyewe, tunasusa tunamsusia nani? Kuna baadhi ya wasanii ambao pengine kwa maneno yako wamesusa, na umewahi kuongea nao kuhusu bana, usisuse, unasusa unamsusia nani? Acha tuende tukachukue tuzo zetu. Kuna msanii yoyote ambaye umewahi kuongea naye hilo? Nimeongea na wasanii wote kukubaliana na hili, lakini likaonekana hili jambo kama watu wana faida, lakini mi niseme tu serikali imeinvest na ndio maana tuko hapa mm. Serikali inatuhitaji na ndio maana tuko hapa huwezi kususia. Baba yako amejenga nyumba ito ukasusia chumba, wewe unajua tofali limejengwaje? Oh, wewe unajua wewe tofali limejengwaje? Unajua wewe <laughs> <laughs> wewe baba yako amejenga nyumba, wewe eti unasusia chumba kibovu, ungelala humo? Foolish. Anko, wewe ni moja kati ya watu ambao mlitupiana maneno na naibu waziri sasa hivi Mwana FA, lakini najua wewe ni moja kati ya watu ambao wanafuatilia kwa umakini kabisa kazi zake. Vipi kwa muda wote ambao ameteuliwa mpaka sasa hivi yupo pale, unaonaje kazi zake? Mimi kaka yake rafiki yangu, naongea naye masaa ishirini na nne ninavyotaka mimi na anavyotaka yeye. Mteule wa rais anuniwi, ndugu yangu, utakuja kwenda <laughs> utakuja kujikuta uko Mpambele unalima. Mteule wa rais, rais anapomteua mteule wake, wewe unatakiwa utii. Mimi ni raia, mimi ni Steve Nyerere, msanii raia mi natakiwa ni mheshimu rais, natakiwa ni waheshimu wateule wake. Ni nani leo nimnunie mwana FA? Siwezi mi mwanavyo akisema yena yena, na mi nasema yena yena, anasema anasema. Vipi, mshakaa labda ukasema eh, bana, zile kwaro zetu za mara ya kwanza bana, tuzifukie bana, mi sasa hivi tuko sawa kabisa na wewe Nimefanya vikao naye hamsini, nadhani katika wasanii nimefanya naye vikao ni yeye. Tuna, tunafanya vikao vya kujenga industry, hatufanyi vikao vya kubomoa industry. Ni rafiki yangu na huwezi kuwa kiongozi bora bila kukosolewa, haiwezekani. We nani? We nani? Lazima wapatikane watu watakao kuchallenge. Lakini pia tumeona tuzo hizi ni zimebase kwenye music I mean music kama zinavyosema zenye Tanzania Music Awards. Vipi kwa upande wa movie ambao moja kwa moja unakuhusu wewe Mr. Steve Nyerere? Moja ya vitu ambavyo leo nataka niviseme Industry ya filamu inakosewa sana. Kwa nini? Na ndio industry kubwa inaajiri vijana wengi. Natamani siku moja The Dawn hapa tulipokuwepo ifanyike tuzo za filamu hapa au Mlimani City. Ukweli hauna dhambi, utanichukia lakini siku moja respect. Kama unatuma maombi yako hapa ya, ya tuzo za filamu na, na natamani uzitume salamu moja kwa moja kwa mtu anayehusika uh, kwamba na nyinyi waigizaji mnaomba tuzo zenu. Mimi situmi salamu kwa sababu wateule wa rais huwezi kuwatumia salamu. Nataka niseme tu hongera sana, wamefanikiwa, limewezeshwa, limeweza. Congratulations Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, congratulations Makamu wa Rais Isdori Mpango, waziri mkuu na wizara husika na wadau wa sanaa, lakini kikubwa wasanii wenyewe wa filamu. Mpaka anafanyika hapa kwenye Bongo Flava, inamaanisha nyie hamjajipanga, hamjui kesho yenu, mnapambana kugombana, mpambani kujenga. Industry ya filamu lazima ijielewe. Leo hii katika dunia na East Africa watu wote wanatazama tamthilia Jua Kali, Uba na zingine nyingi. Why? msipate vision kama hii ya kualika mpaka wasanii wa nje wa industry ya filamu kuja hapa, ni kutokana kwamba mnakosa miko ya kupendana, mnakosa miko ya kusababisha kufanya kitu, mnatengeneza miko ya kutengana. Ni dhambi na mnaipa kazi serikali kuwasaidia nyinyi. Serikali kazi yake ni kuinvest kwenye kitu bora. Serikali kazi yake sio kuinvest kwenye kitu ambacho kinawachanisha watu. Kwa hiyo mimi niseme kama tunataka kitu kama hiki, tupambane kuinvest kutengeneza ubora wa industry, tutafanikiwa. Kama unavyosema mwenyewe kwamba ukweli hauna dhambi, si ndio eh? Uh, tunaona watu kama Mwijaku, Baba Levo, wao pia huwa wanasema mambo yao ambayo wanaona yako sawa kwa upande wa